Dobra. <coughs> Lecimy z fabułą. Ja już wcześniej odpaliłem, oni coś tam sobie pogadali. O. O, pauzę dałem. Zajebiota. To będzie raczej taki krótki odcineczek. Tylko... Tylko taki wstęp with a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you. No useless kid. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. No to będzie raczej taka zapowiedź nowej serii. Nie wiem, 15 minut może. Oczywiście w tej serii będziemy oglądać wszystkie wstawki, przerywniki i tak dalej. Bo moim zdaniem jest to ciekawe. I Będę starał się za dużo nie mówić w takich przerywnikach, żeby żebyście się mogli skupić na czytaniu tego, co tu się dzieje. Dobra. Pierwsza scenka za nami. Co tu będzie ciekawego? <coughs> Ło, wow, naklikałem i wyłączyłem, ale dobra, nieważne. Come on, biegnę! Mogę skakać? Nie mogę. Czemu nie mogę? Ło, wow, biorę białego. Zajebioza. problem. Albo i nie. Dobra, jedziemy dalej. <clears throat> Ostrożnie, co? Ostrożnie, ziomy. O co ci chodzi w ogóle? Jew znak. Dobra, zapierdalamy za nim. A w ogóle zapomniałbym o jednym. Muszę wyłączyć muzykę. Niestety, ale się przypierdolą. YouTube się przyjebie o prawa autorskie. <clears throat> Nic niestety musi być bez muzyki. Szkoda, bo, <clears throat> bo fajne nutki tu lecą. No ale niestety nie zależy to ode mnie. Gdzie ty jedziesz, ziomek? E, watch out. What? Ale zajebałem. Nie, zostaw mnie. Please, please, please, please, zostaw mnie. Ło, wow, ale pojechałem na tym ręczem. Nie o to mi chodziło. <clears throat> Gdzie on tam kurde jedzie? Gdzie on tu wyjechał? XD. Dobra, tam wyjadę. Za kierowcą rajdowym to ja chyba raczej nie zostanę. XD. Ale... Je, yeah, komuś chyba wyjebałem. Control... Lewy shift, control AD, dobra. V. Ło, wow, ale tak się dziwnie jeździ. О, не умею так ездить. Да. Не, ну страшно тебе, если так ездить. Вот. Где мы погуляем, там изюмы? Ха. О, смотри, как. XD. <laughs> Dobra, dojechaliśmy na miejsce w końcu. <clears throat> On taki piękny, a mnie... A mój rozjebany. Oh, oh, no hopsy. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit my ass. Wow, gdzie mam uciekać? Dobra, pro problem jest taki, że nie wiem jak stąd wyjechać, dziwsta. No, czyli po schodach nie wiadę, okej. Okay. Nie, nie strzelajcie do mnie! Aaaa! Dobra, spierdalam stąd. Ja nie wiem, kto mi dał uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Kurwa. Aj, zauważyli mnie. Dobra. Ja bym się tu gdzieś schował albo coś. No i co? Zaraz powinienem ich zgubić. Chyba. Jeśli mnie teraz nie zauważył, to będzie git. I? Kurwa, zauważyli mnie, no. Oh fuck! Nie strzelajcie do mnie, nic nie zrobiłem. Dobra, uciekam te, tędy. My no chuj zauważył mnie nawet tutaj, no. Odpierdolcie się ode mnie. Je, przejechałem jakoś typa. Dobra, spierdalamy teraz. Znajdę jakieś miejsce i się schowam. Yeah. Wow. Dobra, żyję. Prawie. Yeah. Nieudany skok kaskaderski. Halo, co się stało? Nie wiem. Ale jedziemy dalej. Spierdolamy. Dobra. Fuck, tam są. Dobra, wiem co zrobię, zjadę tutaj. to? Zgubiłem, dobra. Ło. Jak ja mam sobie wyjechać? Tutaj. Dobra, jedziemy do salonu. O kurwa. Sorry ziomek, nie chciałem. To nie było zamierzone. Dobra, wjeżdżamy do salonu. Dobra, Franklin może przeżyć tu po misję. I will this You racist insulted me. Hey, what's up, Who you calling a No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I, I mean, N-word. I, I, that, that's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real him in. He gonna get all this fool money. Watch this. I gotta go. <laughs> hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, ja bym popatrzył, no. Dobra, biorę tą furę. Mogę wziąć? Nie mogę. A tą? Już nie mogę. No a tą mam jechać? Dobra. Siadaj zioma. Jedziemy. Piździec. Wow, niezła ta furka. Kurde, ewidentnie muszę wrzucić GTA na SSD-ka. Bez tego trochę lipa. Troszkę lipa jest. Aktualnie mam na HDDko. Ale widzę, że jednak muszę wrzucić na SSD. Dobra, tu jest moja chata chyba. Dobra. Zaparkowany? Jo. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. <laughs> what? Oh, no i teraz wam salony fryzjerskie. <laughs> living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ja pierdolę, ale sywma. Gorzej niż u mnie normalnie. miejsca zapisu. Tak. Ukończona misja. Dobra. No to pierwsza misja skończona. Jak, jak już mówiłem, tu miał być tylko taki wstępik do serii. Więc widzimy się w kolejnym odcinku.